امتحان میں کامیابی کے لیے امتحانوں میں کامیابی کے لیے دعا جب امتحان میں جائیں کلاس روم میں بھی جائیں تو تاکہ ہر چیز یاد رہے اندر جانے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے رسول خدا کو ہدیہ کر دیں رسول خدا کو ضرورت نہیں وہ آپ ہی کو واپس پلٹ کے مل جائے گا آپ نے رسول خدا کو ایک سورہ فاتحہ ہدیہ کر دی اور امتحان کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت علی علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں تو وہ مدینہ علیم میں رسول خدا اور حضرت علی باب مدینہ تعلیم ہے دونوں کو ہدیہ کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جو کلاس میں پڑھیں گے وہ یاد رہے گا اور جو امتحان میں دیں گے ان شاء اللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی